слушаем вас, дорогие телезрители. Я давно уже вот очень просто вот прям... <clears throat> Давно-предавно я не снимала видео. И вот сегодня последний день, в последний день учебы я решила снять перед э, Новым годом видео. Э, так как сегодня я сниму два видео, но какой будет второй, я вам не скажу. Вы посмотрите сами. Они после Нового года выложатся, наверное, и, наверное, одновременно. Может быть, другое чуть позже. Точно вам я не обещаю, поэтому ждите. Так вот, сегодня в первом видео в этом я хочу с вами поговорить. Э, я хочу эм, услышать в комментариях, кто как эм, провел предновогоднее время, как он подготавливался э, к Новому году. Мне очень интересно, так как, ну, я, вот, я вот вообще не подготавливалась. Я, ну вот, знаете, э, я только купила несколько там частей на елку и всякое такое э, немножечко так подготовилась, заехала, заехали мы с родителями в большой магазин, там в ленту, и там мы накупили много всякой всячины там, поэтому и еще перед Новым годом тоже заедем. И мы вообще не подготавливались, и елку на прошлых, на прошлых, э, э, на, на прошлой неделе купили на прошлой, Ну как на прошлой. Давайте-ка я вам скажу. Вот смотрите, э, Новый год у нас будет в среду. Да, в среду у нас будет Новый год. Так, да, Новый год будет в среду. Не, 31 будет. Не Новый год, но уже можно считать э, как Новый год, да? Э, с 31 по 1, да? Вот, и... Вот мы заехали Три дня отсчитайте на прошлой неделе. За три дня мы купили елку. Вот. Э, справлять я буду на даче Новый год, э, в семье, с семьей. Э, я буду справлять с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с моим братиком. Вот. Он тут ко мне собачку притащил, не знаю зачем. <laughs> Вот. А, так вот, я от вас жду, чтобы вы написали, как вы провели предновогоднее время. Мне очень интересно. Пишите поэтому в комментариях. Вот. Так вот. Я сняла это видео, чтобы просто с вами поговорить. Я э, вот расскажу о своей жизни предновогодней. ничего нового не произошло. Снимала, не снимала я долго, я очень хотела снять, вот очень, простите, пожалуйста. Но я не снимала долгое время, понимаете сами, уроки... Блин, сейчас... Уроки, школа, вот вообще, вообще не до этого. Вот. Скоро, еще в феврале, у меня будет э, выступление по хип-хопу. Поэтому я рассказываю вам о своей жизни. <laughs> Вот, я стала, как уже несколько месяцев хожу на хип-хоп. Вот. Э, хип-хоп там, титоник, э, танцы, мы будем танцевать. Э, вот. Ну, такая у меня обычная жизнь. Недавно диван новый купили. Ну, ничего нового так-то у меня не происходит вообще. Вот так. Подготовка к Новому году идет. Новому году. Вот сегодня, смотрите, сегодня 30 -е. уже 30 а я вообще не готова, вот вообще. Я, смотрите, я написала только сценарий э, на Новый год. Там будет, ну, я его уже написала, но я его на даче там оставила. Я его написала уже, ну, месяц назад. К этому я точно готовилась. Больше я вообще ничего не делала. <laughs> Вот. Короче, там я написала первый листок. Первое – встреча гостей. Второе – там трин-трин-трин. Садятся гости за стол. Третье э, – два стиха читаю там. Короче, после этих стихов там танцы. Ну, все. Там песни. О традициях рассказываю. О традициях Нового года – а, также я знаю то, что... А, небольшую историю вам расскажу. А, Новый год у нас много традиций. Например, у нас традиция есть такая. Одевают новую одежду на Новый год, чтобы весь год ходить в обновках. Отдают все долги, чтобы потом э, целый год э, не ходить, э, ну, не ходить в долгах, так сказать. И Э, э, также это, не просят взаймы, чтобы не просить весь год взаймы также. Это Новый год, вот овцы, да. Вот овцы или барашка, не знаю там. Это кто как хочет. Я точно не знаю. <laughs> Вот. Также у нас Новый год и Рождество отличаются от Англии. Я думаю, это многое знаю, многие знают. Э, в Англии там э, рождение Христа отмечают, а потом у них Рождество, у них там они 25, с 24 по 25 э, это идут большие, э, независимо от возраста, они верующие люди, они идут э, в церковь, там все красиво наряжено, и вот они молятся там, ну, все, что надо, там делают. А потом приходят домой, подготавливаются еще чуть-чуть, у них за месяц все готово. Подготавливаются и подарки приносит Санта-Клаус. Да, Санта-Клаус. У них Санта-Клаус, а у нас Дед Мороз. Э, у нас отличаются Санта-Клаус и Дед Мороз. И, я думаю, вы знаете чем. И кто хочет, напишите мне в комментариях. Ну так, до новых встреч! Всех с наступающим! Пока! До новых встреч! Я очень вас люблю!